ما آمدیم با صوت و ساز یاران غزل خانی کنی در مفیل یاران را یک وزمی ربانی کنی ما آمدیم با صوت و ساز یاران غزل خانی کنی در مفیل یاران را یک وزمی ربانی کنی گرچه وقت و فرصت بینشستم در خلوت گرچه وقت و فرصت بینشستم در خلوت باید که هر دم شکرت این لطفی از دانی کنه باید که هر دم شکرت این لطفی از دانی کنه با هم کنیم با سبک و غزل خانی کنی، در مفیل یاران میرم، یک بار میرا بانی کنی، در ما فیلی یاران میرم، یک بز بانی کنی در مفیل یاران میرم یک بز بانی کنی آباد شود خورسندی و شاد شود تا اینکه آباد شود خورسندی و شاد شود یک توی هشتاد شود بزم بدخشانی کنیم یک توی هشتاد شود بزم بدخشانی کنیم راه آمده با ثبت و ساز یارا غزل خانی کنیم در محفیل یارا ایران یک بز بانی کنیم در محفیل یارا ایران یک بز بانی کنیم